Jo sóc una gota d'aigua i l'altre dia va ploure i vaig caure aquí, xof, just a sota de l'olivera del Matito. Jo sóc el Matito i el que més m'agrada és no fer res. <laughs> que hem de conservar els mars i els rius com a espais de vida, no com espais de plàstic. Sóc el senyor Vinc i construiré una gran sínia per fer negocis amb l'aigua. Què vols? Es veu que el matí no estàs amb